مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة إذا كنت تبحث عن أفضل برامج للتسجيل واللي اسمها ال Digital Audio Workstation أو DAW خليك متابعنا لأن اليوم راح نتكلم عن أفضل برامج التسجيل للعام 2021 والبرنامج الأفضل راح يكون في نهاية الحلقة إذا هذه أول مرة تزورونا فيها القناة معكم أخوكم هاشم العلوي وأهلا وسهلا بكم في قناتي اللي من خلالها أشارككم أفضل الطرق للحصول على أعلى جودة تسجيل صوتي ما طول عليكم خلونا الحين نبتدي الحلقة برامج التسجيل أصبحت اليوم جزء رئيسي من تكوين استديو التسجيل للمتابعين لشوية صغار في السن خلوني أخبركم شلون كان التسجيل يتم في السابق صغار في السن يعني أنا معاكم على فكرة ها في السابق كانت مسألة تسجيل فرقة موسيقية تعني أن الفرقة كلها لازم تكون متواجدة في نفس المكان ولازم تعزف بدون أي أخطاء بشكل متواصل طول الأغنية وإذا غلط أي فرد من أفراد الفرقة تنعاد عملية التسجيل كلها من الأول مرة ثانية فتخيلوا شلون كان الموضوع يطول خصوصا في عملية تسجيل فرقة كبيرة مع تطور تقنية التسجيل بدأنا نشوف شيء اسمه multitrack recording أو عملية تسجيل إلى أكثر من تراك في نفس الوقت تم تطوير هذه التقنية في نهاية الأربعينات من القرن الماضي مع اختراع الكاسيت المغناطيسي اللي كان يستخدم لعملية التسجيل ولكن طبعا هذه التقنية ما كانت متاحة للجميع في ذاك الوقت وكان أشهر المغنيين وقتها واللي اسمه ألفيس بريسلي هو أول مغني يستخدم هذه التقنية في تسجيل أغاني اشتهرت هذه التقنية في فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات مع فرق الموسيقية مثل فرقة Beatles وال Beach Boys في هذه الفترة كان موضوع التسجيل مثل ما قلنا غير متاح للأشخاص العاديين واللي يعني مثلي ومثلك قاعدين في البيت ويبون يسجلون أغنية كانت التقنية للحين جدا غالية وتغير الموضوع شوي مع بداية الثمانينات مع توافر أجهزة تسجيل ال four track في البيوت ففتحت هذه التقنية الباب للناس بأنهم يقدرون يسجلون بنفسهم في البيت ومع إصدار أول برنامج رقمي للتسجيل سنة 1977 واللي اسمه Soundstream بيّنت لنا ملامح أول حقبة في عالم التسجيل الرقمي واللي دخلت عصرها الذهبي في فترة التسعينات من القرن الماضي في سنة 1991 تم إصدار برنامج Pro Tools اللي أصبح إلى اليوم من أهم البرامج المستخدمة في استديوهات العالم موضوع أنك تستخدم برنامج التسجيل في تلك الفترة كان فيه شغلة واحدة هي اللي كانت تحد من مستوى أداء هذه البرامج وهي قوة الأجهزة الموجودة ومساحة التخزين على الجهاز ننتقل بالزمن إلى عام 2021 واللي نشوف فيه اليوم العديد من البرامج المتوفرة على أنظمة الكمبيوترات المختلفة وبسبب التطور الكبير اللي شفناه في أداء الأجهزة وانخفاض سعر سعة التخزين والذاكرة صارت الخيارات اليوم كثيرة أمامنا لاختيار البرنامج الأفضل للتسجيل أوكي خلصنا درس التاريخ يا شباب خلونا الحين نشوف برامج التسجيل وطبعا بسبب كثرتها في السوق اليوم راح نتكلم عن أفضل خمس برامج للتسجيل اليوم قبل لا نبتدي في قائمتنا خلونا نعرف أن جميع برامج التسجيل المذكورة في هاي الفيديو لها وظيفة واحدة مشتركة وهي ترجمة الصوت إلى صيغة رقمية تمكننا من رؤيتها ومعالجتها وإضافة المؤثرات المختلفة عليها وطبعا تصديرها إلى صيغ ملفات صوتية مختلفة للاستخدام في الأماكن المختلفة و لا تنسوا تعطونا ال like اللطيف وتشتركون في القناة أول برنامج على قائمتنا اليوم هو برنامج Logic Pro واللي متوفر فقط على أجهزة ال Apple. هاي البرنامج برنامج رائع وفي كل المتطلبات بأن يكون من البرامج الاحترافية التنافسية في السوق انطلق البرنامج مع بداية التسعينات ولاقى شهرة كبيرة كونه من أول البرامج اللي كان سعره مناسب وما كان يتطلب مواصفات عالية للجهاز يوفر البرنامج إمكانية تسجيل التراكات المنفصلة والمؤثرات المختلفة إضافة إلى وجود sampler مبني فيه بشكل افتراضي نقدر من خلاله استخدام الأصوات المختلفة اللي حابين نسجلها بنفسنا البرنامج أيضاً يوفر عملية ال mix down لأكثر من صيغة ستيريو أو surround sound كما يسمح لنا البرنامج بتسجيل أكثر من ألف track. إذا كنت تشتغل على برنامج مثل GarageBand فالانتقال إلى برنامج Logic هو الانتقال الطبيعي لأن الاثنين فيهم تشابه كبير من ناحية الشكل العام للبرنامج وطريقة الاستخدام والتسجيل البرنامج الثاني اللي عندنا اليوم هو برنامج Reaper ومتوفر على منصة ال Windows وال Mac. والحلو في هاي البرنامج أن سعره جدا مناسب البرنامج يعطيك 60 يوم مجاني لتجربته وبعد ال 60 يوم عندك خيارات انك انت اما تشتري للاستخدام الشخصي او تشتري للاستخدام التجاري. في كلا الحالات على فكره تقدر تستخدم البرنامج بشكل عادي حتى بعد 60 يوم. ولكن طبعا ينصح بشراء نسخه الاستخدام الشخصي كنوع من الدعم للشركه والحصول على التحديثات المستقبليه للبرنامج البرنامج ممتاز للمبتدئين في مجال التسجيل لأنه يدعم أغلب أنواع البلوجنز اللي من صيغة الـ VST واللي متواجدة بكثرة في السوق يمكن أيضاً استخدام البرنامج مع ملفات الفيديو بشكل سهل وفي أيضاً بعض البلوجنز الافتراضية اللي تغطي أغلب احتياجات المبتدئين في هاي المجال ننتقل الآن إلى البرنامج التالي وهو برنامج ستوديو 1 من شركة PreSonus اللي تم إطلاقه في عام 2009 يتمتع البرنامج بكل الخواص الموجودة في أغلب برامج التسجيل كتسجيل أكثر من track في نفس الوقت وإضافة المؤثرات الصوتية عليها يوفر البرنامج أيضا خاصية جميلة واللي اسمها Extensions هذه برامج مصغرة تشتغل في داخل البرنامج مثال على هاي البرامج برنامج يخلينا مثلا أن نحول صيغ الملفات من نوع إلى نوع آخر في نفس الوقت اسم هذه الإضافة هي ال audio batch converter في حاليا ثلاث أنواع من هاي البرنامج ستوديو 1 ارتست ستوديو 1 بروفيشنال واخيرا النسخه المجانيه ستوديو 1 برايم النسخة المجانية تعطينا فقط مدخلين ومخرجين للصوت وهي نقطة انطلاق جدا ممتازة إذا كنت حاب تنزل البرنامج وتستخدمه عشان تتعرف على الخواص المختلفة فيه ننتقل الآن إلى البرنامج الثاني وأكيد الكثير منكم سمع عن هاي البرنامج اللي صممته شركة Steinberg الألمانية وهو من أول البرامج الرقمية اللي تم طرحها في السوق في عام 1989 على جهاز أتاري اس تي لا لا لا لا مو هاي الأتاري هاي الأتاري يا جماعة الخير <laughs> اللي يميز برنامج Cubase هو قوته في التعامل مع الملفات اللي من نوع ال MIDI. هذه الملفات هي الصيغة الرقمية للآلات الموصلة بالكمبيوتر مثل هذا الجهاز برنامج Cubase رائع جدا في التحكم في هذه الملفات وبوفر لنا العديد من الخيارات اللي تساعدنا في تعديلها بالشكل المطلوب. إذا راح تشتغل على الآلات الرقمية مثل ال keyboard أو ال drum machines أو ال synthesizers فهاي البرنامج احتمال أنه يناسب طريقة عملك بشكل أفضل. في النسخ الأولى من هاي البرنامج كان عيب الأكبر أنه هو ما كان يتعامل مع ملفات الصوت أو اللي هي ال audio اللي وفرها لنا اليوم لذلك بقية البرامج اللي كانت موجودة في السوق في ذاك الوقت تفوقت عليه واكتسحت السوق بقوة أكبر مثل برنامج Digital Performer وبرنامج Pro Tools وبما ان احنا قاعدين نتكلم عن برنامج Pro Tools خلوني اعرفكم على افضل برنامج للتسجيل واللي اكثر انتشارا في جميع الاستديوهات في العالم واللي استخدم لتسجيل اشهر الاغاني في عصر الموسيقى الرقميه وهو برنامج Pro Tools برنامج المفضل واللي استخدمه بشكل يومي برنامج Pro Tools كغيره من البرامج يوفر لنا امكانيه التعامل مع الملفات الصوتيه والملفات اللي من نوع ال MIDI بكل سهوله ومرونه والبرنامج أيضا متوفر بأكثر من نسخة حاليا Pro Tools Ultimate, Pro Tools والنسخة المجانية Pro Tools First إذا كنت من المتابعين للفيديوهات اللي على القناة بتلاحظ أني دائما أنصح بالبدء في استخدام النسخة المجانية من برنامج Pro Tools لأنها بصراحة أكثر من كافية للدخول في مجال التسجيل الرقمي فالنسخة المجانية من البرنامج توفر لنا 16 تراك من التسجيل بجودة 48 أو 96 كيلو هرتز فإذا كنت من المبتدئين في مجال التعليق الصوتي مثلا وحاب تنتج أعمال دعائية أو حتى تنتج برامج بودكاست فهذه النسخة من البرنامج راح تكون جدا كافية لقيامك بعملية التسجيل وإضافة المؤثرات المطلوبة على فكرة إذا حابين تعرفون كيفية إنتاج برامج البودكاست راح أخلي رابط للدورة التدريبية في أسفل الصفحة من خلالها نمشي مع بعض خطوة بخطوة في كل المراحل المطلوبة لإنتاج حلقات بودكاست عالية الجودة كل البرامج اللي تكلمنا عنها اليوم تقدر تنزل منها نسخة تجريبية بالمجان لتجربتها عشان تختار البرنامج اللي يتناسب معاك بشكل أفضل لا تنسون أن لا يوجد هناك برنامج واحد هو الأفضل في كل شيء أو برنامج واحد يوفر لنا جودة صوت أفضل من الآخر كل هذه البرامج اللي تكلمنا عنها توفر لنا نفس الخدمة ولكن بشكل أو صورة مختلفة ولا تنسون أيضا في نهاية هاي الحلقة الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم عشان نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة من المشاهدين أحب أسمع تعليقاتكم وأسئلتكم وأوعدكم أني أجاوب عليها كلها أشكركم على متابعتكم وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة